de gorge L'isopaïne. L'isopaïne transforme les A ah. en... Pas d'acteur, y'a pas d'actrice, peu m'importe, que le terrain est tout atroce.